شبم از بی ستارگی شب گور در دلم پرتو ستاره دور آزرخشم گهی نشانه گرفت گه تگرگم به تازیانه گرفت بر سرم آشیانه بست کلاخ آسمان تیره گشت چون پرزاخ مرغ شب خان که با دلم میخواند رفت و این آشیانه خالی ماند آهوان گم شدند در شب دشت آه از آن رفتگان برگشت